Fala galera, beleza? só dizer que tô aqui para mais um vídeo no canal e hoje vou ensinar vocês, né, como adicionar seu amigo, né, seu irmão, algum amigo seu que queira jogar com você o Identity 5 e você não consegue adicionar ele porque os vídeos que tem ensinando como a gente pode adicionar amigo, né, no YouTube, são antigos, eles são de 2018 e não tem ainda quase nenhum vídeo ainda ensinando como, como você adiciona seu amigo, né, é, em 2021 e hoje eu vou ensinar aqui para vocês. Bom, gente, para você poder adicionar seu amigo, seu amigo primeiro precisa estar tá pelo menos no nível 100, que é no nível 100 que a gente ganha a Garget, né, que é a a jardineira que é a personagem que quebra as cadeiras que é essa aqui. Quando você inicia o jogo, você não vai ganhar ela assim logo de cara, né? Tem que ficar jogando partidas, ganhar pontos. Aí depois que você ganhar ela, vocês vão desbloquear, né? O seu amigo vai desbloquear a opção de adicionar amigos, que é clicando, ó, clicando aqui nesses dois personagens. Ele vai poder ir em profiler, que é aqui onde vai estar tá o nome dele e o seu ID. Então você pede para ele mandar o ID e você vai adicionar ele aqui. Só vocês digitarem mesmo aqui o ID do seu amigo e vai aparecer. Mas tipo, se você tentar adicionar ele e ele ainda for iniciante, ele não vai, é, como é se diz, vai aparecer que, os, que esse jogador ainda não existe. Então, por isso que seus amigos têm que jogar até nível 100. Quando ganhar a Garget, né, que é a personagem lá, ele vai também é, desbloquear essas outras três opções aqui, que é o adicionar amigos, recorde e o caráter. Fazendo isso, seu amigo, vai, seu amigo né, vai receber um convite de pedido de amizade por aqui e vocês vão aceitar. E para vocês poderem chamar para jogar, os dois têm que estar tá dentro do jogo. Vocês vão clicar aqui, diário e vocês vão escolher aqui o survivor. Depois que vocês escolherem survivor, é só clicar nele uma vez, ó. Vai aparecer isso aqui, ó. Recu recrutar. E vocês vão clicar aqui. Aí, ó, aqui, ó. O seu amigo vai ficar aparecendo aqui online. Depois você, para você chamar ele para mesmo mesma partida que você, é só clicar aqui em mandar convite que ele vai vir. E depois vocês vão clicar aqui para poder iniciar a partida. Pronto. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ajudou, gente, por favor, inscreva-se no canal, deixa o like. A meta é 35 likes, tá, gente? Espero ter ajudado. Valeu e fui!